Van een vriend kreeg ik dit oude quad frame. Hij had het gekocht voor de motor die erop zat en de rest was eigenlijk als oud ijzer bedoeld. Zoals je ziet was hij behoorlijk versleten en overal zat speling. Maar voor de ombouw van dit project was dat niet erg. Eerst maar eens even alles uit elkaar halen dus. De wielen die ik ga gebruiken komen van twee oude hoverboards die zo stuk waren dat het eigenlijk niet loonde om ze te repareren. Maar de motoren werkten nog prima, dus die ga ik hier recyclen. Dit is even een tip voor als je rubberen dingen ergens vanaf wil krijgen. Zoals handvaten van een stuur of deze banden van de velg. Remreiniger is ideaal voor dit soort klusjes. Spuit het een beetje tussen het rubber en hetgene waar je het vanaf wil halen en dat glijdt er zo vanaf. De rest van de remreiniger verdampt gewoon, waardoor het niet glibberig blijft. De banden die op deze wielen passen zijn eigenlijk bedoeld voor een scootmobiel. Eh, ze hebben daarom binnenbanden met lucht erin. Dus moet er in de wielen ook een gat komen waar dat ventiel doorheen kan. Ik heb hier de freesbank voor gebruikt omdat je daarmee heel precies kunt werken. Er is maar weinig ruimte en ik wilde niet de magneten in de motor raken. Achteraf was het bijna onmogelijk om de ventielen door die gaten heen te krijgen terwijl je ook probeert die banden erop te wurmen, dus uiteindelijk heb ik in de buitenbanden gaatjes gemaakt waar de ventielen doorheen steken. Niet de mooiste oplossing, maar het werkt prima. Het om de velg krijgen van de banden was wel een klusje. De wielen zijn eigenlijk niet gemaakt voor luchtbanden. En ja, na veel krachttermen heb ik dus ook besloten om de binnenruimte van de band wat groter te maken door middel van een schuurschuif of een flex. Als ik dat eerder had gedaan, had me dat een hoop ergernis en tijd bespaard. Voor de accu heb ik 150 lithiumcellen gebruikt die zijn gerecycled uit oude fietsaccu's. De cellen zijn stuk voor stuk getest en gematcht aan elkaar. Elke cel is nominaal ongeveer 3,7 volt en 2000 mAh. uur. Dit pakket wordt een 15P 10S pakket, wat wil zeggen dat er 15 cellen parallel aan elkaar zijn gekoppeld en dat 10 keer achter elkaar in serie. Hierdoor wordt dat voltage door de 10 cellen samen ongeveer 37 volt en het amperage van het pakket is ongeveer 30.000 mAh, oftewel 30 ampère uur. Het wattage van deze accu is dus ongeveer 37 volt maal 30 ampère is 1110 wattuur. Even ter vergelijking, een gemiddelde fietsaccu is ongeveer 400 tot 500 wattuur. Voor het maken van het accupakket gebruik ik een speciaal puntlasapparaat en nikkelstrips. Elke cel krijgt twee lasjes aan elke kant van het accupakket. Dat zijn dus ongeveer 600 laspuntjes alleen voor de cellen zelf. En daarna nog een heleboel om de cellen aan elkaar te verbinden. Tijdens het maken van de accu moet je uiteraard goed opletten dat je niet per ongeluk een foutje maakt of iets raakt wat kortsluiting kan veroorzaken lithiumcellen hebben een hele hoop energie in zich zitten en als die allemaal in één keer loskomt, wil je daar niet naast staan. Voor deze accu had ik een speciale behuizing gemaakt met doorzichtige zijkanten om alles goed in de gaten te kunnen houden. En uiteraard ziet het er ook wel cool uit allemaal. Het stuk voor de regelaars maakte het geheel alleen een beetje te groot, waardoor het niet meer in de quad paste, dus dat heb ik er uiteindelijk weer afgezaagd en anders opgelost. Maar dat zie je verderop in deze video. Om de accu te beschermen tegen te ver laden, ontladen of overbelasting maak ik gebruik van een BMS omdat er best hoge stromen kunnen gaan lopen, heb ik ook aan de uiteinden van het accupakket nog extra koperen draden gesoldeerd. Toen ik met dit project begon, was het een beetje een gok of de motoren gingen werken met de Brusselse regelaars van AliExpress. Uiteindelijk bleek het makkelijk en werkte alles prima. Toen de accu en de motoren allemaal werkten, werd het tijd om ze aan de quad zelf vast te gaan maken. Dus tijd om te knutselen. Op de voorste fusées heb ik buisjes gelast en de bestaande assen afgezaagd. En voor de achteras heb ik een dikwandige buis gebruikt. Voor de bedrading heb ik met de freesmachine hier holtes in gevreesd. De motoren werden daarna met boutjes vastgeklemd in de buisjes en in de achteras. Om de regelaars aan het frame te kunnen monteren heb ik een aluminium plaat gemaakt met een aluminium blok om de plaat vast te zetten aan bestaande punten in het frame. Voordeel is dat de regelaars hierdoor ook weer extra koeling krijgen. En toen was het tijd om alle spaghetti aan elkaar te gaan knopen. Voor de voedingsdraden naar de motor heb ik soepele buitenkabel gebruikt van 2,5 mm kwadraat. En voor de halssensoren in de motoren flexibele UTP-kabel. De gashendel en remsensor zijn met simpele draden aangesloten en verdeeld over de vier regelaars. De voedingsdraden worden vanaf het zekeringblok met 2,5 mm kwadraat kabels aan de regelaar verbonden. De elektrische rem in regelaars bleek absoluut niet genoeg. Dus ik heb met behulp van de draaibank aluminium adapters gemaakt zodat ik mountainbike remschuiven op de motoren kon zetten. Helaas heb ik hier alleen foto's van gemaakt en geen videobeelden. Het was een behoorlijk werkje, maar een hele grote verbetering in het remgedrag. En natuurlijk meteen een leuke oefening om de draaibankskills weer te verbeteren. En als je dan uiteindelijk alles af hebt, dan wil je natuurlijk een testritje maken, ook al begint het al donker te worden. Door de vierwielaandrijving en de Brussels motoren is de tractie en acceleratie ontzettend hoog. Ik vind het project geslaagd.